Alam po ninyo, mga minamahal, ang fulfillment natin dapat sa buhay ay yung maabot natin kung ano po ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. Yun ang dapat may consider nating achievement sa buhay na ito. Yung bang po pwede mong sabihin, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kasi nga, ang ginawa niya, nagtumulin siya. Ibig sabihin, hindi na siya nagbigay pansin pa doon sa mga distractions. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya pag pinag-aralan niyo si Pablo, pag nagbigay ng counsel, yun yung totoo sa buhay po niya. Like yung gustong-gusto po natin, yung Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Pagka pinansin po ninyo, ito po'y payo na kung saan in the life of the Apostle Paul, it is very obvious Ngayong naging kristyano ka na, ano nang striving mo? Ano na ang craving mo? ba? Diba? So, kamusta na tayo? Kaya dapat po, yung belief natin, nababago po yan. Kung talagang kristyano na po tayo, yung behavior natin, yung mga pag-uugali natin, nababago po dapat yan. Yung mga bad habits, dapat nawawala na po yan. So, mag-observe po tayo. At ang tumatakbo at umiiral po sa isip ni Apostol Pablo nung na-convert siya, talagang Panginoon, Panginoon, Panginoon yung takbuhin. Kaya sabi niya sa Hebrews chapter 12, mga kapatid, kasi pinaniniwalaan ko na hindi man siya, may influence po niya yung writer ng Hebrews, mga kapatid. Ang sabi niya, Wherefore we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight Kumbaga yung lang, yung makakasagabal, isa-isang tabi natin yan. Kamusta ka ngayon kaibigan? Gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos. Kaso ang daming distractions. At narito ka, lahat ng distraction, ini-entertain mo. Binibigyan mo ng pansin. That is actually what the Apostle Paul uh, wanted to point out. Yun yung talagang gusto niyang ano, i, i parating sa kanila. Lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Ang sabi niya, and let us run with patience the race that is set before us. So dahil ang gusto niya, maabot yung pagkatawag ng Panginoon, uh, hindi na po siya yung kapag ka po na, nagtampo, titigil, hindi na po siya yung kapag ka po may mga problema, magpapadala sa problema, hindi. Ang naging takbo ng isip niya, yung pong sinabi po ng Hebrews 12.2, Looking unto Jesus, the author and the finisher for faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God.